together. सीरियल पिया अलबेला के सेट पर जब हमारी टीम पहुंची तो हमें वहां का माहौल कुछ ठीक नजर नहीं आया पूजा इतनी परेशान क्यों नजर आ रही है और चलिए जानते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है सिचुएशन ही कुछ ऐसा है कि नरीन भी खुश नहीं है वो नहीं चाह रहा ऐसी कोई चीज़ें करना लेकिन सबूत सारे जो हैं वो पूजा और पूजा के घर वालों के ख़िलाफ़ हैं क्योंकि यहाँ पे अंगराज का लॉकेट उसका आईडी कार्ड उसके शूज़ इस घर से मिले हैं तो डेफिनेटली कोई ना कोई कनेक्शन है कि अंगराज की बॉडी शायद यहाँ है लेकिन कोई कुछ जवाब नहीं दे पा रहा है और ऊपर से लेकिन इसे समझने की कोशिश भी एक बेनिफिट ऑफ डाउट देना भी चाहे तो भी उसका जो फैमिली से प्रेशर है माँ ने इतने दिन से खाना नहीं खाया वो इतनी बुरी हालत में खुद की जान देने की कोशिश करी है प्लस इतने घर पे सब टेंस्ड हैं तो he needs to stand up for his family for his mother and everyone इसने उसने यही ठान लिया कि जब तक मेरी मेरे भाई की लाश नहीं मिल जाती आपके घर के बेटे को अग्नि नहीं मिलेगी पर पूजा के परिवार वालों के आप अगेंस्ट हो गए हैं जिससे पूजा आपसे नाराज हो गई है आखिर ऐसा क्या हो गया अब पूजा अपनी जगह बिल्कुल सही है बिल्कुल जस्टिफाइड है उसका नाराज़ होना उसका गुस्सा